Jamen, øh, jeg har været med i dag til at snakke omkring øh, tigerbrug på vores to projekterne fordi det er ret centralt lige, hvordan vi som leverandører øh, får samarbejde til at køre med vores kunder, så vi kan øh, levere på en god effektiv måde. Øh, dagen har været meget givende i forhold til selvfølgelig at høre de synspunkter, der er i de mange forskellige behov, som de enkelte kommuner har. men også og komme ned til de konkrete problemstillinger, som relateret til det forretningsmæssige.